men bu ishimni odamlarni og'irini yengil qilish uchun o'rganaman musulmonlarga manfaat bo'lsin millatimizga manfaat bo'lsin odamlarimiz farovon yashasin ha deb chet ellarga yugurib ketmasin bola chaqasini tashlab yig'latib dodlatib is gazidan o'lib ketavermasin qishlar kelganda men shu bir narsa o'ylab topay ozgina nimamiz bo'lsa svetimiz bormi gazimiz bormi nimamiz bo'lsa shundan ko'proq bir narsa olish quyosh nima energiyalari quyoshdan energiya oladigan narsalar bor bo'lgan nima xullas uni misolini sizlar bilasizlar sizlarni aqldagini ko'proq narsa aylanadi bu narsalar ekan nima ixtiro qilsamki men bugun odamlarga manfaatim tegsa shu bilan deyilib har bitta bosgan qadamlaringizga farishtalar istig'for aytadi qushlar istig'for aytadi daraxtlar istig'for aytadi baliqlar aytadi chumollar aytadi bu rasulullohni hadislari niyatni to'g'irlash shart bu tolib ilmni birinchi nimasi odobi ixlos olloh uchun bo'lishi va nima qilishi shariatga muvofiq bo'lishi ya'ni shariatga zid bo'lmasligi